Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a rezona. Ehm, m-am gândit să mă uit întâi în DEX și o să spun că în DEX a rezona înseamnă a judeca, a medita, a reflecta, a raționa, ceea ce pentru mine e uimitor pentru că n-am știut că asta scrie în DEX despre a rezona. Ehm, pentru mine a rezona înseamnă pentru multă lume, probabil, a fi pe aceeași frecvență cu celălalt sau cu ceva. Um, e interesant că dacă mă gândesc la a rezona, mă gândesc la o albină care zumzăie și care probabil că trimite trimite în afara ei unde sau vibrații, nu știu, Iar pentru tine, ce înseamnă rezona? Ceau!